عزبة آه، الهجانة منطقة كبيرة جدا في مدينة نصر فيها أكثر من مدخل آه، المدخل الرئيسي يعتبر بتاع طريق السويس الموقف اللي في المنطقة الأولى اللي احنا عامله دلوقتي شارع الساقة وفي مدخل تاني من عند آه، مساكن الشروق اللي هو شارع الزهور في مدخل من عند التبة اللي هو من عند الحي الثامن وفي مدخل من ناحية الحي العاشر اللي هو من عند مخازن السلاك في مدخل تاني أنا نسيت مش عارف <laughs> المهم احنا هنا دلوقتي عند يعني المعرض بتاع طريق السويس نخش على سابع الساقه على المدارس دي في المنطقه الرابعه في منطقه الغدر ودي اسوأ منطقه يعتبر في العزم كل الحاجات الخطر بتتعمل فيها عشان الارض الفاضيه بتاعت القوات المسلحه نخش على شارع الزهور اللي هو ناحيه آه، الشروق والناحيه دي بتخش على التبه وموقف آه، الحي اللي هو موقف التبه والمركز الطبي وعندنا هنا مسجد بتاع الشعراوي ومسجد رابعه وفيها هنطلع عند التبع على كنيسة أبو شفير وهنخش على مخازن السلام عند يعني مخازن السلام عند الأستاذ علي سالم والأستاذ محمد علي ماشي عند قهوة فلفل لو أنا دخلت من هنا من شارع الحدود هطلع برضو من عند مؤسسة الشباب هنا هطلع عند شارع المزرعة وهطلع برضو على كداسة على شارع عند توريا أنا مش من هنا ماشي وهنطلع على مدرسة الحجاز وهنطلع برضو على الضغط العالي وعند مسجد الحاج شحاتة دي المناطق بتاعت الأزمة كلها بالنسبه لاحسن مكان في في العزبه يعتبر شارع الزهور ده اولا عشان البنيه التحتيه فيه المقاولين اخذوا البيوت هدوا طلعوا ابراج عاليه آه، فيها حاله اجتماعيه حلوه تلاقي فيها سكان كويسين جدا محترم يعني ناس محترمين هناك فيها آه، وبرده المنطقه اللي هي بتاعت شارع احد نفس اللي حاصل في شارع الزهور عند ملك الجشري ده حاصل في منطقه احد برضه المقاولين خدوا المنطقه وخدوا البيوت وعملوها ابراج ناس محترمه فيها لغايه مساكن الرقابه الاداريه يعني اس عمار وامان الناس محترمه تعرفي تتعاملي معاهم فعلا اخطر اماكن زي ما قلنا مبنيت على وجر شويه آه هما متعصبين شويه ما تعرفيش تتعاملي معاهم يعني ما, بي... ما بياخدوش حاجه مصداقيه على طول بيهاجموك اه يعني انا اكتشفت العزبه دلوقتي انا ما كنتش اعرف عنها حاجه يعني لسه مكتشف المناطق والشوارع والحاجات دي كلها اه يعني انت تعرف جزء صغير من العزبه ما تعرفش انا الصراحه يعني ما اعرفش غير بيتي في وفي مشكله تانية حتى الناس ما اعرفش عشان اطفالنا تلعب ما بينفعش ننزلهم الشارع اولا ما فيش عربيات وتكاتك وكله بقى شارب والكلام ده كله خبط خبط في الناس ما فيش مكان ادام العيال تلعب فيها ما فيش طبعا نادي ما فيش الكلام ده كله ما فيش مكان شباب ما فيش حديقه ما فيش حاجه جنبنا آه، الشوارع نفسها مش متسفلته طبعا حتى ما بنعرفش نمشي فيها ودايما المواسير بتاعت الميه ضربه مبهدله الشارع خالص بيبقى كله طينه كله